मित्रांनो तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा माझ्यासाठी लाख मोलाच्या आहेत असेच तुमचे प्रेम सदैव माझ्यावर राहू द्या आपली मैत्री आयुष्यभर अशीच राहावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना धन्यवाद